<laughs> 我看你像吗？来，好玩不玩？原来是个假哎呀，终于可以一个人在卡住了。 嗯嗯，好珍嗯，一个人吃就是安逸